meus tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo maravilhoso. E, e se vocês gostarem, me avisem, se vocês tiverem algum jogo para poder recomendar, coloque aí nos comentários que eu vou jogar. Vamos aqui no azul, sempre azul, azul, azul, azul, Ai, que louco, cara do Ai. me bugou. Não! Eu mesmo me matei. Tipo assim, eu me joguei no... Hum. Oi, Mari. Hum. Como é que faz aqui, aqui? Eu, que, eu, quero, eu quero jogar, não tem como. Não, o quê? Como assim? Tu tem que clicar em jogar, o airplay, não sei como é que tá pra ti. Não, é por, é por causa que tá bugado aqui, eu não consigo. Eu tô vendo você jogando bem aí, só que eu só tô dentro com bonequinho. Clique em play é jogar. Pra ah, tu poder jogar. Eu tô aparecendo play. É Papai Noel! Hum. Papai Noel? Papai Noel Olha. matou! Como assim, mulher? Me manda o print aí, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Ai, não, nossa, cara, aqui, eu, Acho que. Viu? Não gosto dessa amiga atira pouco, prefiro usar né? que atira muito, entendeu? Aê, ah, é? aleluia, pronto. para que pra cima. Ah, é. Olha, uma boladona aqui. Boladona? Eu acho que ela é boladona, sei lá, nunca joguei esse jogo na minha vida. Só tô jogando agora. Eita! Eu sou noob, sou noob. Não consigo é matar ninguém. Papai Noel, Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Rafael. Foi. Nossa. Mas você ah, não. não. Legal. Ih. Oh, virou um boneco de neve. Meu Deus do céu, não tinha mais nada. O cara pegou, pegou bem o negócio que cura, meu. Isso. Agora eu tô com um sniper. Não sei que arma é aqui não, tô com arma que atira. Ah. A vida. A bandeira, meu Deus. A bandeira. Tem que bandeira? Uma bandeira bem aqui em cima. Amei a cara da bandeira. Deve ser alguém muito importante. Acho que é daquele. Acho que é daquele. Qual é o nome? É aquele lá da família dinossauro? Eita! Acho que é, não sei. Quero beber. Não, não, não. ali é boa. Não é? mesmo. Eu queria, eu queria trocar de arma, não sei como. Uhum. Eu escolhi hum, essa. aqui ter é pra mirar de longe, mas não tem como mirar de longe daqui. Oh! Foi tu que mirar, tu bonito como mira, eu sei como mira, eu sei como mira, eu sei como mira. Eu não sei mirar, eu não sei mirar, eu não sei mirar. É clicando, é clicando ah. com o botão vira esquerdo do mouse. É o, dire... o, o, o direito mi... mira. Misa. Sim. Mira. Mira. Já disse, gente, que minha é perfeita. É maravilhosa, né? Eu travo falando. Ai! Ah, já, ah, minha já ganhou. Não, mas eles são bons mesmo. Entrou, entrou uhum. logo, não serve com muita pessoa Olha pelo nosso lado, pelo lado bom. Hum. Ele tava no nosso time. Ó. Oh. Hum, eu quero rotação de arma, uh, espada laser. Uma é. pistola, né? Escolhe o que. Por que eu não tô virando? Meu Deus, gente, que susto! Pensava que tinha travado! Arsenal Update Eita, Servers. Tá update em server? O que, tava acontecendo? Oxi. Oxi. Hum, ah, não entendi, faz nada. nada. Eu quero com. Oxente, cadê a pessoa lá? Nossa, a moça aqui gosta dessa dela muito bonita, eu queria comprar. Ah tá, mudar logo. Ai, que triste. Que foi? Ai, só tem pra. Eu vou entrar, vou ter que entrar no vermelho. Ai, vou entrar no azul aí. Show me what you're made of. Você entrou no azul? Ai, tu tá aí comigo. Ui. Ah, não tem aquele o PSD. Gente, eu não li mais nesse jogo, sinceramente. Eu nunca, eu nunca joguei esse jogo na minha vida inteira. Onde é que os vermelhos estão? Ai, o menino prodões. Mas rapaz, eu tô com dois minutos. Meu Deus, eu pulei pro lado deles, parece que tem O que tá acontecendo? Tá aqui com Eu joguei de que time mesmo? Ah! Hã? That's how you do it? Agora tô Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tem dois caras me seguindo. Ah não, para me seguir. Ah não, meu Deus, continua me seguindo. Eu Matei. Eu aqui subindo. Curva, curva. Eita, então, amor. Oi, Mari. Tu, cadê tu? E eu? Atrás. Oi! Acho que tá estão spawnando ali. Oi, olha só. Meu Deus, Gente, o cara joga muito. Gente, parece que eu na casa de papel. Imagina uma casa feita de papel. Na verdade, a gente já tá numa casa. Olha, eu consumi na árvore, vou ficar assim, que é o meu ponto de seguir. Olha aqui, é o Mari. Ui! Ui! Faz uma lata de ui! Epa! Ui! Ui! Eu vou mandar aquele ui! Ah, então, passei o vidro. Ah, eu já tô aqui do outro lado no mundo. Não tô mais achando né, o vermelho. É tu, né? Hã? Tô vermelho. Tem um monte de gente aqui. O cara me matou você é dourado, viu? Eu sou péssima jogando esse jogo, nem tô vendo onde é que essa bala tá indo. Tô entrando dentro da casa deles. Ai, ai, ai, uma parou. Essa menina é muito pro. Oxi. Winner. Mas já acabou. Era só mesmo, hein? Ah, tá agora no chat. um competitivo. Randomismo. Aí, um Royale? Que música é essa? Hum, tá legal. Quero falar pelo menos tudo bom? Eu ah, tava dançando, não pude nem jogar. Vou dançar. Legal. Azul! Quickly, right? Azul! Azul! Azul! Azul! Te... Ah não, tem como ser azul não. Cara, tem como, tem como. Azul! Tá Mas tudo bem. Vai Aê, uma arma boa. quanto, tá entendeu? O povo é bom de mira. Meu Deus, eu tenho 10 mil anos pra poder conseguir mirar na pessoa. Oh, ah, oh, Eu atirei na mina e você me matou. Olha, viu? Eu vou pra mirar. Olha, matou, morreu. Pessoal do céu. Olha, tem até rosquinha. Não, vou nem pesquisar mais. Quero com Rosquinha. Rosquinha. Viu? Eu não sei jogar esse jogo. Nossa, eu também não sei. É primeira. Olha! Esse cara aqui de mago tá matando toda hora, já tô ficando com raiva. Uhum. Matei ele. Eita. não Deus, certo pra sair da mira, não quero mira não. Matei outro. estranho meu Deus. Hã? Matei. Ai, ai, ai. Toda vez é que eu atiro com a mira... Não, não quero faquinha não, eu não quero faquinha. Eu não... Hum, eu tava com faquinha. Eita, eu matei, eu matei alguém, nem notei que matei. É a vida, né? É a vida. Aqui é o Mari. Então tá cara aqui. Oi, mulher. Oi, moço. Aí, foi. Nem mostrei o processo. A gente vira um, um, um bicho, sei lá, fica parecendo boneco de posto. Fica... Então, <laughs> Não, não, não, não. Tem boneco lá que tem tremendo lá. Eu é morro, vai! Ai. Esse cara de mango é muito bom. Parabéns. Pedaço é. concorda, muito bom. O Vepro! Meu Deus, aqui, agora a gente vai ter que ser vermelho mesmo. Faquia, não, eu quero oh, faquia. Ele. Eu não quero faquia. Eu não quero. A faquia, a faquia, passa a faca. Engraçado, eu tô matando as pessoas, mas eu quero faquia, faquia, faquia, faquia. Gente, eu matei com a faquia. <gasps> Mulher, faquinha. Vai mais. Não quero... Isso, não quero faquinha não. Muito obrigada. Daram, é tu, oi? Ah, bora junto, bora tentar junto. Tá. Como é que... É? Faquinha, faquinha, faquinha. faquinha. Oi, gente. Me mataram por trás. <gasps> Seu. Mas tem Ave Maria. Oi, como é que matou É a vida. A vida, minha vida. Hey, you got him. Eu matei o mago. Eu tô matando, tava matando, atirando. Bora, desliga, bora, bora se esconder. Né? Aí, bora. você lembra que foi eu que te matei? Lembra? Lembra? Lembra? <laughs> lembra? Ele tá fazendo churrasco! Onde, ele tá meu? fazendo churrasco, ele tá, ele tá fazendo churrasco. Eu quero churrasco. Não, randomiza! É. O que, que é Stardust? Não vi. Aqui, Mário, aqui o cara tá fazendo churrasco. Ai, meu Deus, não vi. O cara fazendo churrasco de banana. Banana? Não, hum, tá Alright, you know what to do. É, entrei. Azul. Eita, por que eu não tô cozinhando? Ah, tá. Normal. Vai. Ok. Eita, por que tem uma placa maior do que eu aqui? Não saberemos. Tá ah, ah, eu tô perdida. E não matei ninguém, então não pode. Não, não vai ter mais nada. É. Mas que pistolinha é essa? Meu irmão do céu. Quando tu morre, meu é, irmão. melhora a Meu é, irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Eu vou... Ah! Que complicado, mano. Eu não vou morrer por agora, essa... Ah, não. Agora sim eu consigo escutar direito os tiros das moças. Assim. Ah, mas. Uh, eu matei ela e fiquei é com a arma dela. Mari, arma que eu tô muito boa. Tô com duas pistolas. A, a, arma dela, a arma dela é aquela que gira com dois tambores aqui, ó. tô aqui atrás. Eu vi, mulher. Viu? Eu acho que eu vi. Eu acho que eu sei qual é. Nossa, tá desenvolvendo, meu Deus! Tá aqui na. Uh. Aqui, Mari, essa daqui. Nossa, viu? Eu gostei muito dela. Hum? Eu gostei muito dessa arma aí, ela é muito boa. Meu Deus do céu, a moça tá querendo vingança agora tem a arma dela. que ali. Ah, tô mesmo até três. Ah não, peguei a arma boladona. Urra! Ai, ai, gostei. Eu, eu tô, eu tô com uma que, que jogar acabar, não tá aparecendo. Eita! Hum? Meu Deus, Mario, eu tô com uma arma que chega, chega treme a minha tela toda vez que eu atiro. Meu Deus. Não sei mais o que, que tá acontecendo que eu coloquei esse negócio aqui pra poder mirar e eu não vi o que, tá acontecendo Ah, Deus. nunca saberemos. Ai que triste. Eita, o, ca o cara só deixou eu matar ele pra ficar com a arma ruimzinha dele. Mas quem é que eu vou matar agora com essa arma? Ah. Hum, o cara falou bem aqui agora, não entendi o que é que ele falou. Ai tá, me viro. Não gosto dessa amiga que eu tenho, né? sinceramente. Eu também não gosto, eu tô com duas pistolinhas, só porque eu matei aquele cara. Uh! Ai, meu Deus do céu. Epa, rapaz! Eu tava mirando lá pro outro lado e apareceu o povo do outro lado. Eu quero trocar essa... Como é que troca de arco, tu sabe? A moça não viu que eu tava atrás dela. Tu sabe como troca de arma, sabe? Não, é só se a gente matar a pessoa. Ah, agora tá com uma bem aqui, que eu não sei qual é, fica maduro. Eu não gostei nem um pouco dessa arma aqui que eu tô. aqui Nem eu. É daqui a madurzinho horrível, esse... Meu Deus, eu tô voando! Eu tava voando com minha arma. Hum, tá, meu Deus! Olha! Ai, eu não tô conseguindo. Não, tá, matei ah, mais não, geral. Não, não quero mais não. Ah, não. Eu tava voando minha arma. Né? Mulher, pegar aí qualquer arma e mira no chão. Não, é não, não era qualquer arma não. Era especialmente aquela. Eu tenho. eu sei. Olha, eu tô conseguindo voar. Tô tirando a arma pro chão. Fala sério, os caras deixam a gente matar porque é só por causa da arma ruim que a gente tem. Tentar ficar no pódio. Ah não, que arma boa. Urra! Uma minha né? ruim aqui né? que eu tô. Epa. Foi? Ah, não. eu, mas a minha não, é eu te dou o negócio aqui. Olha então. eu te detivei. Hoje eu te mete. Ah? Só tô seguindo o barulho do tiro. Mata, mata, mata, mata. Aí né? ficou com a minha arma. Ah, não. Oi, Mari, aqui é a minha arma. Oi? Mas aqui é a minha. Eu quero outra, eu não gosto de dar uma carteira é só uma vez de quando clica, entendeu? Eu gosto quando clica e... Dim! Mesmo! Olha, essa meu irmão do céu! Ai, depois, de, depois dessa eu quero ver meu tanto de vídeo também. Meio. Aconteceu mais que nada, só faltava dar mais dois tiros que eu não tava aí. Aê, aqui é a rua. Aê, é, matei. louco, o negócio pega fogo. Eu matei muita pessoa que eu não vou conseguir matar. Oi! Ai, eu escutei. Meu Deus do céu, que cara é esse? Olha, tu viu o cara de verde lá? Não, não, não! Ai! Meu mão tá dormente. Ai, minha uh, também. Meu Deus! tá dormente, cara. É ah! Meu Deus. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você não for inscrito, já se inscreva. Se não tiver deixado like, já deixa o seu like. Compartilha esse vídeo maravilhoso. Esse e, vídeo tá né? tá maravilhoso. Sim, sim, maravilhoso. Então, tchau, meus ursinhos. Falou!